<laughs> Okay so Sekarang Kita dengar buat apa ni First time ni First time kita exercise Bukan kan? exercise bangun pagi Bangun <laughs> pagi So Tahun 2022 Azam baru bangun pagi Ame tapi ame. Misi Ducati kurus Misi Ducati kurus So hari ini yang terlibat adalah Amir Firas Eric Isaac dan Akid Talha. So kita nak buat apa ni? Alah. Apa dia tu? Kita ambil. Ayalah, dia main lah. So ada rusa tu rusa tu ganjing. Itu rusa. <laughs> rusa. Eh, rusa lah bang. Anjing lah. Tak apalah dia takut ni jalan. Ada ada tompok putih. Ha, tompok putih kan. Sui je rusak. Jangan cepat cepat. Main dia duduk belah sini. So sekarang pukul berapa? Ah? Sembilan pagi. Okey tu. Okey tu. Not bad, not bad. Not bad sembilan pagi. Anjing ke? Bukan rusa tu. Oh, dia ingat rusa tadi. Ni anak rusa. Kan? Alamak, alamak, alamak dia tengoklah. Taklah. Dia tengok je awak tak tahu. Abang dah biasa engkot. Abang dah biasa jumpa yang ligan. Betul tak? Janganlah. <laughs> Hui, padang dah clear ah. Ni baru best. Okey. Tak, mami ni dah. Tu tu, itu mami. Tak ada, dah kering, dah kering. Hai tu je awak pijak selut. Dia pijak selut. Ah, tu slipper tukar. Ah. Okey. Angkat. Oh, satu, dua, tiga. Taklah. Segi. Angin ah, tu bau-bau aja. Oh eh. Ameri, Mami semua dapat kasut tu sana tu tu nampak tu dia dah pergi dah so daddy je tak buat kasut ah uh, dia sakit dia detect kita oh, jalan-jalan oh, sendiri dia, dia kata buat in tengah walking kah ya Abang itu jalan dekat 200 meter dia detect. Ni. Ya, Kalau ya. saya buka ah. tekan tepi tu, bulat tepi. Bukan bulat eh yang tu. Ni. tu. Unlock lo. Ha. Tu pilih workout yang mana? Ha, outdoor walk. Biasanya selalunya outdoor walk lah kan? Ha, nak main goal tu kah? Ha. Oh, oh. oh, oh. Eh, banyaknya. Apa banyak? Oh, pula. Ya. Yeah. Tak apalah main ah. Hmm. ulat gombok sikit je. Eh, banyak ni ulat gombok. <laughs> Memanglah ni kawasan dia. Wow, ulat gombok lagi. Uish, betul ha ni. Ha, saya ipu hari. Okay, mami kat ya. Jom pakai kasut. Oh, sambil dukung. Uh. Cik Kia Cik Kia main basketball Masih dah main Yusof Tak masuk sayang Seribu kali sayang Kita dapat percobaan kali kedua Percobaan kali tiga Adakah nasib menjelahi Puan masih tak main Yusof Dapat lihat dengan dengan angkat kaki sebelahnya sedikit Tersenyum Tersenyum kambing Tersenyum kambing Cubaan kali ketiga Keempat Tak masuk juga Kelima Kita cuba kelima hop. Masuk juga macam mana ni pemecinta player harapan jalan jalan sahaja nak perdana enam. Eh. Mengim dan terlepas lagi sekali kita tengok cubaan im. Wow, masa salah 6 kali cubaan, 6 kali cubaan baru dia dapat. <laughs> kita lihat Amir Firas. Oh, tak lepas. Pujuan pertama tidak me mencukupi. Mana Area Azad? Boleh tak Area Azad pakai kasut? Oh, rasa macam sihat dah ini Daddy. Ha ini Daddy rasa macam sihat sebab Daddy exercise pagi. Tengok Akid telah awak kerah tu. Boleh tak? Push, power jom main bola. Longgarlah. Ha? Oh, tak. Ni. Ha, jaga jaga. Abang ni. Daddy edit power. Hmm, tu. Daddy Ha. Masuk eh hmm. Kali kedua Masyidah Mak Yusof Berjaya menjaringkan Okey jom Kita main bola Eh eh semua ramai semua sama. Okay jom. Boys kita op op op jatuh pula. Phone saya nak ambil dah phone. Ha saya. Phone. Ya. Ah ha, itulah itu saya eloknya. Kam Jatuh dia. Tengok jom. Lah. Ni boleh ke ni jalan tadi ni? Mom mom mom mom mom mom mom. mom. Eh, akit dia pukul. <laughs> terlepek gitu. Yeah, kita nak tengok. Ame baru beli kasut dari mana Ame tadi? Dari Decathlon. Decathlon. Decathlon. Banyak dia terpaksa tarik macam ni. <laughs> Oh. Kita buat kita main satu tianggo aja mana? Sepak masuk gol lah. Ah, daddy, daddy, daddy jadi jadi jadi keeper. Amin dengan Eric sepak boleh. Oh, Amin kan lari. Ha. Amin eh, jadi satu gol dia eh, masukkan gol. Ah tak tak lari Amin je sini je. Tak, maksud Amin dia jaga gol dengan nak nak sepak. Hmm. Oh. Tak apa. Ambil juga. Ah ya, yeah. <laughs> oh, penat eh. Ni betul-betul exercise eh. Okey. Boleh bangun tak? Eh, go lame. Okey, Daddy jadi go. Daddy geng ni lah. Taklah, Daddy sorang-sorang jelah bugul. Amin ngeri glecek. sepak. Belatik dulu. Ha. Mana kan backlight kat sana. Ada matahari. So kita kat sini. Okay Cepat. <laughs> Alamak kamera kena dulu. <laughs> Apa tak get kamera? Tak get pukul lah. Okey sekali lagi. Lah, ah. <laughs> okay, sekali lagi, sekali lagi. Jangan target kamera, target bogo, okey? Apa basah? Memanglah basah. Okey, sekali lagi. pokok sini. Daddy jaga gol je. Okey. Ha, Eric. Mana Cik? Halo. Cepat. Dia kena, dia kena lah. Mana boleh macam tu, Eric? Okey, kita main pasing-pasing dulu nak. Pasing-pasing. Okey, Amir siapa kat Eric? Okay. Eric. Ha, siapa kat Amel lah. Okey. Ha. Amir. <laughs> Saja eh. Okey, Eric. Oh, oh, oh. Eric. Ya, ya, Eric, Eric, Eric, Eric, Eric, nah, Eric. Okey, Amel duduk sini sikit. Ha. Okay, tadi? Lepas Ah, ha, lepas kamer. okay, Okey, good. Jadi ha. air. Oh, okey, lagi. Cepat, cepat. Kita main cepat cepat cepat. Kenapa? Tak apa, bola dia memang macam tu. Kena kotor lah. Kau tak kotor, tak main bola. Daddy pun kat situ. Jom, Daddy. Tak boleh kotor. Memang lah. Betul kan, Amin? Macam mana tak boleh kotor? Abang kotor. Yalah. ready ni. Boleh ke Amir nak masuk? Ha? Hush. Kuat ni. Rekodlah kat gol belah gol. Belah gol. Api ha, kat mami. Kenapa nak teman-teman? Alah ulat tu tak, tak gigit lah. Ha. Lah, wow, jaringan. Hmm. Nah. Eh. Takkan nak kena beli dua biji bola? Gila-gila bagi Eric lah Main sepak adalah kerjasama hmm. Main secara kerjasama Ha Okay, sekejap bagi Eric, Eric lah Okay Cepat Eric Azak Cepat lihat Kita ambil tiga ah, Cepat <laughs> ambil ah. Goal Ame dengan Eric ah! Cepat Cepat Eric oh, Okay, Eric lah. Eric Azak Pemain termuda. Oh, terlepas. Masih dapat tepi so terlepas dengan jaringan. Selipa kita tepi guys sikit telipa. Eh, dia ambil kena jauh. Ambil kena jauh. Ambil sepak laju. Okey. Kita dapat lihat penonton tegar. Akit Talha. Oh, diselamatkan berjaya diselamatkan Basita bin Yusof yang berpengalaman selama 22 tahun dalam arena bola sepak negara. Diselamatkan lagi sekali oleh Rezak. Eh, Masya Allah bin Dan Amir Firas, Amir Firas cubaan. Cuba menjarikan gol. Tidak berjaya lagi sekali. Okey. Eric Tal, Eric Isaac. Pasingan. Pasingan. Pasingan kepada... Okey, Eric Isaac. Ambil Eric Isaac. Namanya Eric Isaac sudah kebingungan. Bukan morning person namanya. Dia kemurungan pagi, di pagi hari. Sepuluh minit lagi Tinggal sepuluh minit lagi Okey cepat Amin Firas Amin Firas berjaim Go go go go go go go go go go go go go go go go Yalah yalah yalah yalah yalah Okey Eric Isaac Siapa kafe nanti Tak dapat ya muka Okey muka Eric Isaac Sungguh sungguh stres sekali Okey Oh, oh terlepas jaringan tunggal daripada Eri Aizai. Eri, Eri buat gol macam ni. Oh, dia tidak mempunyai mood, mood, mood. Dia jaga gol. Amir Firah. Eh, eh, okey, kita tengok. Masih tabi Maiso. Amir kena jauh sikit sebab Amir bawah 16 tahun. Pemain muda dari dari Selangor campur Kedah. Kita lihat ambil berat melihat, melihat angle. Angle diberikan. Tidak berjaya. Akid telah terpejam-pejam mata. Dia terpejam-pejam mata. Dan cuba gol. Wow, dihalang oleh benteng pertahanan Nari Aizat. Pemain berbakat, saya fikir dia boleh pergi jauh dia. Betul tak Akid Talha? Akid Talha, betul tak? Dia berpeluh-peluh nak penyakit Talha di sini. Amir Firas, Amir Firas ke sini. Mana boleh pegang Amir Firas? Okay sabar. Sabar dia cakap. Sabar, sabar dia cakap. Wow, berjaya diselamat oleh Mak Sita Besok. Pemain yang berusia 26 tahun. Uh, masih bertenaga lagi. Dan cuba <laughs> ditampan oleh Amir, Amir Fira tidak berjaya. Lonlai. Okay cubaan. <laughs> tidak berjaya nampaknya Yasir Amron boleh berhenti main bola nampaknya Kak, Mami sudah penat penyokong kita Malaysia berpeluh-peluh menyokong dari bangku seroleh pupu hati peluh walaupun sikit namanya baru terbakar 33 kalori tak tahu bersama Ayam buat tiga-tiga kalori Ayam baru ni Baru 50 kalori Aku roti canai pun dah 200 lebih Okay Masih tak berhenti Mak Yusuf Harapkan Harapkanlah Guys <laughs> Amin gol Ah, tak ada gol Jadi Amin nak lawan ni Okay, jom Okay, kita lihat. Ambil fras. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Powernya. <laughs> Gol lagi sekali. Nama nampaknya Daddy terciduk. Terciduk Daddy dibuatnya. Okay, Lagi sekali. Eh tayar masuk tu kotak-kotak. <laughs> Apa tu? Okay. Ya, si cuba Cubaan ambil sepakan free. saya percuma. percuma free kick. Okay. Kita boleh lihat suasana yang intensif. Cuba angol, lihat angle di kiri dan di kanan. Amir Fira menjadi penjaga gol. Di sudut nafas dua tiga kali. Sampaikan bola. Prit. Gol. <laughs> sangat biasa. Oi, eh, <laughs> sangkut, sangkut. Nampaknya Amir Fira tersangkut. Buat apa dah? Jom. Jom balik. Okay, game sudah tamat. Prit, prit, prit. Okay, Selesai sudah. dah pagi bersama keluarga. So, ini bau bau kalori terbakar. Bau 61 aktif kalori yang terbakar. <laughs> Tapi tak apalah. Cubaan baru first first time kami buat bangun pagi. Bawa budak-budak ni pi main bola. Taman apa. perlu perlu lah semuanya. So bagus lah. Bagus, bagus, bagus. Benda ni harap itu sekadar bagus untuk semua lah Mental, physical. Ah, apa lagi lah. Semua tu lah kan. Bagus ya bangun pagi ni. Buat titik radia supaya kita tak rasa kebosanan sangat. Ah lari-lari ah, daripada rutin sikit. Bagi badan cergas, akal sihat. Pedia dah. Hai, kasut apa tu? Ya, yeah, kasut ame. Sure. Kan anjing ambil? Serius? <laughs> Dia memang sebelah hilang rasa dia. macam anjing je. Tu tu tercari, tercari. Mana? Tu tu tu. Ni. Ha. Dia petakan cari sebelah. Ha? Anjing kan ambil. Basuh nanti. Kasih memang sebelah hilang eh? ha. ah. Ha. Token hilang dalam tu. Dalam tu ada token. <laughs> Boleh terjumpa pula slipper. Kasut tak boleh. Kasut. Kasut. So macam mana? Bukan biskut. <laughs> so macam mana? Panas lah. Panas ha? Sihat tak bagus? Ni tak habis lagi. Ni kena buat workout ni. Anjang ambil. sebelah macam dia masuk Jauh kita lebih <laughs> buat Nak masalah awak ada buat ujung hangat Kasar ada kat situ Ya ha. Okay so Perpandangan penutup sebelum penutup Jomlah kekal sihat Jom kekal sihat Dah Amir test ni Okay bye bye Bye bye bye Amir Eri bye bye Bye bye Bye Okay Amir cepat bye bye Nak habiskan Saya lupakan je yang saya tertembak kamera tu Okay, lupakan. Bye. Bye.